الله اكبر ثانيه واحده ازاي تتلخبطي بين انا ونانسي عجرم قلت لا يعني انا بسالك انت مصري تقول لا ده شرف ده شرف كبير